लोग रूप देखते हैं हम दिल देखते हैं लोग सपने देखते हैं हम हकीकत देखते हैं लोग दुनिया में दोस्त देखते हैं हम दोस्तों में दुनिया देखते हैं दिल में एक शोर सा हो रहा है बिना आपके दिल बोर हो रहा है बहुत कम याद करते हो आप हमें कहीं ऐसा तो नहीं ये दोस्ती का रिश्ता कमजोर हो रहा है मौत एक सच्चाई है मौत एक सच्चाई है उसे कोई एब नहीं क्या लेके जाओगे यारो कफन में कोई जेब नहीं आंखों से बरसात होती है जब आपकी याद साथ होती है जब भी बिजी रहे मेरा कॉल तो समझ लेना आपकी होने वाली भाभी से मेरे बात होती है घर से बाहर कॉलेज जाने के लिए वो नाकाम में निकली घर से बाहर कॉलेज जाने के लिए वो नाकाम में निकली सारी गलियां उनके पीछे निकली इनकार करते थे वो हमारी मोहब्बत से इनकार करते थे वो हमारी मोहब्बत से और हमारी तस्वीर उनकी किताब से निकली कोई खुशियों की चाह में रोया कोई खुशियों की चाह में रोया कोई दुखियों की पनाहवा में रोया अजीब सिलसिला है ये जिंदगी का कोई भरोसे के लिए रोया कोई भरोसा करके रोया वक्त बदल जाता है जिंदगी के साथ वक्त बदल जाता है जिंदगी के साथ जिंदगी बदल जाती है वक्त के साथ वक्त नहीं बदलता दोस्तों के साथ बस दोस्त बदल जाते वक्त के साथ मोहब्बत का नतीजा दुनिया में हमने बुरा देखा है मोहब्बत का नतीजा दुनिया में हमने बुरा देखा जिन्हें दावा था वफा का उन्हें भी हमने बेवफा देखा बात अगर कपड़ों में होती तो सफेद कफन में लिपटा हुआ मुर्दा भी सुल्तान मिर्जा होता छू ले आसमान जमीन की तलाश न कर जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्तों तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्तों मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर जिस हॉस्पिटल के हम डॉक्टर हैं हमारी पत्नी वहाँ की नर्स है क्या अजीब जुल्म सहना पड़ता है अपनी ही बीबी को सिस्टर कहना पड़ता है गुलाम बनकर जियो कुत्ता समझकर लात मारेगी तुम्हें ये दुनिया नवाब बनकर जियो सलाम ठोकेगी ये दुनिया दम कपड़ों में नहीं जिगर में रखो